Kocha wa zamani wa klabu ya Tottenham Hotspur pamoja na klabu ya PSG Mauricio Pochettino yupo katika mstari wa mbele kuteuliwa kuwa kocha mkuu wa klabu ya Chelsea. Mauricio Pochettino alifutwa kazi na klabu ya Tottenham Hotspur mnamo mwaka 2019 na amekuwa hana kibarua tangu atimuliwa na klabu ya PSG katika majira ya kiangazi mwaka uliopita. Kwa mujibu wa vyombo vya habari kutokea nchini Uingereza, vinaripoti kuwa klabu ya Chelsea kwa sasa wataendelea na kocha wa muda Frank Lampard mpaka mwisho wa msimu kabla ya kumkabidhi mikoba hiyo Mauricio Pochettino mashindano. Ikumbukwa kuwa kikosi cha Chelsea kinachonolewa na Frank Lampard kinashika nafasi ya 11 kwenye msimamo wa ligi kuu nchini Uingereza ikiwa kimecheza michezo 31 na kuwa na pointi 39 pekee. Na hiyo ndio ilikuwa sports update kwa siku hii ya leo kutoka hapa Stein TV. Je, ni yapi maoni yako mtazamaji wetu kutokana na habari ambayo tumekusogezea? Basi usisite kuacha maoni yako hapo chini na nilikusogezea habari ni mimi Mohamed Ali.